بالتاني بالحرية لو بالتاني بالحرية تبقى أمك أمريكية طوبى أمك أمريكية طوبى أمك إخوانية طوبى أمك إخوانية احنا كرهنا الصوت الواطي احنا